大家好，我是陈老师，欢迎各位今天收看我们的节目。今天我们来谈到大家期盼已久的推背图系列的第八集。开始之前，请新朋友务必按下订阅，老朋友务必按下赞，这样老师以后更新视频的时候，您才能够获得通知哦。好，我们的推背图啊，一集接着一集，讲的是历史的兴衰。 讲的是政权的轮替，讲的是世界的变迁，讲的是岁月的推移。我们前面的七集，从第一集的推背图简介，到清朝的灭亡，民国与中共的互相的更迭，然后到了核战以及历史的消亡，一幕又一幕，一年又一年。接下来我们要讲到的是一个新的纪元的诞生，一个全新的世界。 也就是说，今天要讲到的这集推背图，都是在看的所有观众，包含老师，我们都已经化为历史的尘埃了。到那个时候，或许我们的孙子辈，或是孙子的孙子，都已经垂垂老矣了。如果说我们现在有什么东西可以留下的，或许会有一部新的小说，讲述的核战的前因与后果，把这一段历史再度的。 记载下来，成为了消遣的戏文呐。也就像《赤壁赋》里面说的一样，“强弩灰飞烟灭，古今多少事，尽付笑谈中啊。”好，随着第七集的变化，第八集开始，世界的纪年已经不再是西元，现在要如何去定义时间，已经发生了一点困难。其实，《推背图》与金立塔碑文中也几乎没有去考虑纪年这个问题。这些预言。 都是把大事记记录下来，然后向后人揭示着这一切的变化与事件。我们现在看到推背图第四四项是谈到什么呢？他的易经排卦是丁位坎下离上，他的易经卦是水火未济卦。他的称曰是：日月丽天，群应射伏，百灵来朝，双语四足。 他的宋文的颂曰是：“而今中国有圣人，虽非豪杰也；周成，是以从以称天子，否极泰来，救国春。”在这个像中，清朝的金圣叹先生的批文是：“此像乃圣人复身，四夷来朝之兆，一大子也。”我们先从这一项里面的宋文来分析这个时代吧。 从圣文里面，我们可以很清楚的看到，在这个像里面说的就是新世纪的诞生。各位要注注意这里说的，里面所提到的圣人，这个圣人，很多人一直不断的来问老师，这世界上的圣人什么时候会出来？什么时候让世界，至少亚洲能获得和平？在这一项中已经出现了端倪。不过，以老师不断的比对与破译。 这里面的圣人，可能就是所谓的人工智慧了。在这个时候的中国，有可能主导政治的不再是人类，而是通盘管理的人工智能。人类把需求跟想法提交了这个人工智能，再由人工智能负责分配与任务的执行。为什么老师这么说呢？因为从推背图中所谈到的，就是这个圣人。 他不是豪杰，但是也能够周成。然后“夷”这个字，基本上在推背图的逻辑中，会比较认为的是，在中国以外的政权或是国家，在推背图这个大中国思想的语言称文里面，这个“夷”字就是称呼外族或是外来政权的统称。而这个象里面说的“四夷从一天子”。 意思就是，大家看待这个中国的中央指挥已经从人类为核心，改为无私的人工智能作为核心，人类可能成为议会的总和，把结论交给了人工智能去执行。人工智能没有党派，没有颜色，没有歧视，没有差别待遇，而且执行任务上是绝对的高效能，更不会有所谓的人情世故。 贪污舞弊的情势发生，这样的中央政权的执行与完美落实的领导是属于单一性的结构，也就是独一性的人工智能来做判断。那有没有可能也是这么的说，他是新时代的天子呢？知人用人以一人治天下，这样的从一为天子，或许也没有这么突兀了。而且那个时候的世界。 按照现在的眼镜，网络的速度已经非现在的技术可以想象。那也如果也就是说，全世界或是整个中国都有网络来进行各项的建设的操作，以及农业管理的复苏，甚至是消毒整个环境，那这个时代也一点也不夸张了。这个时候的人类仅代表人类的意志，而实际执政的却是由人工智能引导。 在过去核战后的世界，百废待举，所以让人工智能以最大的效率来管理复苏与整建环境的整住整顿与消毒，那无疑是最好的做法。所以这一项它的结尾就是“否极泰来九国春”啊，那代表就是中国的重建速度非常的快。所谓“九国春”，以此项来看，就可能短时间内的九倍成长。 或是连续九年的快速复苏，春的意境就是所谓的国泰民安了。接下来，我们来回头看看它原本的衬言：日月丽天，群英射伏，百灵来朝，双语四足。这里我们就可以分析出来，日月丽天，群英射伏。这个日月丽天，老师认为它可能是系统的名称，或是它能源，或是它的运算的模式，或是它中央设备的外形。 借由他的高智能处理各项事务的方式，来让这个纷纷扰扰的政局不得不在这个人工智能系统下低头。为什么呢？大战之后，白夜凋敝，这时候的战争，没有人可以把握全面的胜利。最终输的一方，当然一定会付出惨痛的代价。但是赢的一方，也不可能毫发无伤。与其弄个玉石俱焚，不如交给任何人都无法操纵的人工智能来得妥当。 而更可能的就是什么呢？这个人工智能已经越过了人类的管辖范围，掌握了军事的力量，而让这些争夺名利的政客不得不举手投降，屈从与服从人工智能的领导。而比较争议的就是百灵来朝双语氏族了。为什么呢？因为这里面老师一路破译下去的时候，或许这个时候外星生命已经开始。 与地球做正式的接触了，百灵这个意思会比较偏向于非人类的意思，为什么呢？对于推背图的编纂与时空的背景，唐朝啊，它是一个对各种观念采取比较开放的态度，而灵这样子的用字概念，通常是比较用于三界或是鬼神的用词，而百灵来朝有可能是外星生命的来到。 然后总体的接触与对应的窗口，就是这个人工智能。而这时候的百灵来潮是不是外星势力的接触呢？其实老师是一直反复他最思考他最后一个字一句啊，叫做“双语氏族”所推测出来的。什么是双语氏族呢？各位记得一个很神秘的案件吗？纳斯卡线与麦田圈，其中里面有两幅大地画的图案。 就很类似这样的形容。如果这些大地画就是实际的飞行器或是外星种族的模样，那也真的不奇怪。但是，如果不是外星势力的介入，那百灵来朝会是什么样的意思呢？就可能是人工智能统一了中国或是亚洲境内所有的网络，让所有其他的人工智能都服从在这个最终的主系统。 所以也可以称作是百灵来朝，而双语氏族可能是他们主要的中央都市的建设，或是它的系统标志，或是原本制作它的公司他们的 logo。但是无论如何，中国都将在此时进入了一个繁华而且富庶，至少民生无虞的美好时代。以上就是老师以推背图中的谶言与颂言来解出的历史进展。 但是只靠这样就可以断定老师讲的方向是正确的吗？不一定。所以老师必须找出佐证。如果只有老师老师解出的推背图是这样的走向，而没有其他的文献支持的时候，那老师这个解法方向也可能不一定是正确的了。所以老师同时去考究了我们什么金陵塔碑文，来看看以金陵塔碑文的历史观。 能不能得到佐证？再记上一段金字塔碑文对应到了中国政局的更迭，现在的金字塔碑文走到了这一段。头三角，眼生光，庶民不用慌，国运兴隆，时日到，四时种下太平凉。接到了这一段的历史预言，那跟老师的推背图就有一点合拍了。怎么说呢？ 所谓的头生角，眼生光，庶民不用慌，死的可能就是人工智能。这个时候所提到的庶民不用慌，为什么呢？因为人工智能掌握了政局，是为了消灭纷纷扰扰的战争、政客之间的拼斗，而使用人工智能管辖下的军事力。这个头生角、眼发光，可能就是由人工智能所率领的机器人的军事部队，或是其他的军事装置。 迫使这些人类放弃了主要的执政的权利，把权力跟执政的权利都交交给这个人工智能来执行。而对应到推背图，人类可能就回到了议会，用于表达人类的意志与意见。但总体来说，统治权就可能完全以人工智能为主。庶民不用慌，因为它就是为了官吏庶民来的。也正因为如此。 透过人工智能无私而且高效率的管理之下，国誉兴隆十日到四下种下太平粮，也就不难理解了。我们时间把现在回到现代，老师录影的时间就是西元二零一九年的七月七日，在这个时间点中，中美贸易战的战歇，以及一一触即发的美国与中东的战争，还有中美之间的科技战日渐的白热化，五 G 的铺设。 与网络技术的革新，也将会在未来逐渐的铺上这个轨道，难以言喻的变化。有人曾经这样跟老师讲：，如果未来被你破解了，那时间轴就会转到另外一个方向去，而老师所做的预言也不会发生。其实这是一个很有思考空间的理论或是看法。但是以目前的情势来看，无论推背图到底是唐代版， 还是清初版，或是清中叶的时代版，都有许多的先进贤达都破译过这个推背图。很多部分，例如金圣叹先生，都约略的预测到后来要发生的历史走向。老师绝对不是第一个尝试破解，也不会是最后一个破解它的人。但是这些同号或是贤达不断的破译下，历史到目前为止，还是似乎在这些衬言的规律之中。 没有太大的改变。老师认为，以人类这样的思想逻辑以及各种欲望的产生，都会让世地世界的历史不断的往战争的路上走去，然后不断的毁灭自己啊！各位，在这个已有四十六亿年岁月的地球上，您真的认为只有这五千多年才开始有人类吗？这五千多年才会有人类的文明吗？ 这几百年才有所谓的高科技吗？这几十年才诞生的网络吗？这几年才有的手机通讯吗？漫漫时空，朗朗乾坤，我们知道的太少，但是我们想要的太多。或许，当我们把生命的层次提高到另外一个更高维度的时候，可以看到一个完全不一样的世界，一个全新的宇宙面貌，等着我们继续探险。 下一项推背图，我们要讲到了新一轮的世界动荡，请新朋友务必按下订阅，老朋友务必按下赞。下方有老师的推荐视频列表，也欢迎新朋友浏览，老朋友回顾。若您愿意赞助本频道，下方也有赞助方式。若是您需要老师的专业命理咨询服务，这里都有老师的联系方式。我是陈老师，我们下次见。